Ja tähän ensimmäiseen kohtaan niin on tietysti aika selvä vastaus, että tämä finanssikriisi, joka 2007-2008 ryöpsähti valloille, niin on aika laajasti eri puolilla maailmaa lisännyt sitten mielenkiintoa. Marxin teoria ja erityisesti talousteoria kohtaan. Ja, ja siitä voidaan myös tehdä tämmöinen päätelmä, että jossain määrin tällainen myös tässä Marx kiinnostuksessa on tällaisia suhdanteita, jotka osittain näyttävät seuraavan taloudellisia Mutta siihen on tietenkin perusteita nyt tässä Marxin kohdalla, koska tämä kriisi, ajatus, kriisien väistämättömyys, niin kriisin endogeenisuus niin sisältyy tähän Marxin teoriaan. Ja siinä mielessä poikkeaa melkein kaikista muista 1800-luvun teoreista teorioista ja talousteorioiden tutkimuksista, vaikka tiettyjä poikkeuksia silloin, silloinkin oli. No tästä esimerkkinä on muuta havaintomateriaalia, niin kun mä suorastaan vähän hätkähdin koska viime vuonna tähän listaukseen. Voisi jos ajatella, että tämä on vähän journalismia ja ehkä kilaakin, mutta näyttää kuitenkin siltä, että tämä oli suhteellisen vakavasti tehty juttu ja siinä jopa sitten tota, suositeltiin oikein tutkimustaksi tunnetun saksalaisen pankkilaisen pääoma noudatus. Mutta tämä niin kuin, vain nyt esimerkkinä siitä, että tämä Marksin vaikutus on ulottuu jonkun verran sitten myös näiden meidän markkinoiden piirien ulkopuolelle. Ja, ja nyt jos puhutaan tästä kriisiteoriasta, niin nyt on sellaista rinnakkainen ilmiö se, että tämä keinsiläisen teorian suosi on kasvanut ja siihenkin keinsiin vedotaan on aikaisemmin useammin useammin kuin vuotta sitten. Mä ehkä tämmöisenä lisäpointtina tästä korostaisin sitä, että marksilaisuudella on sitten ollut aika lailla välillistä vai tähän ensimmäiseen koulukuntaan. Nimittäin kun se koulukunta syntyi silloin 30-40-luvulla, ehkä vielä 50-luvulla, niin vastalaista vaikutusta suodattui sitten siihen koulukunnan teorioihin eri kautta, eri henkilöiden kautta. Täällä on mainittu John Robinson, joka oli kiinnostunut Marxin teoriasta, sitten Tiedos Raska oli kiinnostunut Marxista. Sitten puolalainen Mihal Kalevski oli taustalta marksilainen, sitten Doma USAssa suoraan marssiin. Joten mietitään että keisiläisen koulukunnan historiaa, me sitten voidaan ihan kokonaan sulkea pois marsseja ja, ja, ja ja olisi niin, että tässä nykyisessä niin sanotussa jälkikeisiläisessä keskustelussa on paljon sitten sekoittu marssilaisuus ja nyt täällä Suomessa voi huomata, että kun täällä on jotain uusia nuoria tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneet keisistä, niin ja kun he sitten kommentoivat tätä finanssikriisiä, eurokriisiä ja muuta, niin ne argumentit ovat hyvin samanlaisia, mitä marksilaiset viimeksi tulee. Ja vaikka usein teoreettisesti lähtökohdat niin erilaisia. Ja, siinä on selvästi tälläkin mahdollisuuksia tämmöiseen dialogiin, jota itse, itse kannattaa. No vielä Marxin kriisiteoriasta voi sanoa, että, että se ei ollut kuitenkaan mikään yhtenäinen rakennelma, ikään kuin tiiliskivi, jonka osalta voidaan tutkia, vaan se, että Marxilla oli sitten eri teoksissa pääoman näissä eri osissa ja käsikirjoituksissa on vähän erilaisia versioita tästä kriisiteoriasta, ja sitten on poikkeus aika, aika laajaa keskustelua ja, ja teoreettista väitöstä. No nyt sitten jos mennään tähän toiseen kysymykseen, että näin vastaväitteet, että miksi Marx ei olisi ajankohtainen, että Marx ei kuitenkaan kannattaisi kiinnittää huomiota, niin ehkä tavallisimpia vastaväitteitä sitten on kahden tyyppisiä, että ensinnäkin että Marxilla oli vääriä profetioita, hän epäonnistui ennusteissa tai profetioissaan. Ja se on ehkä useimmiten vastaan tuleva vaihe. Ja sitten on toinen tämmöinen teoreettinen enemmän teoreettinen väittämä, joka koskee kuitenkin tätä Marksin Marxin se tuli tänäänkin tänne täällä, esillä, että se, tästä Marksin suuresta, vähän suuresta teoreettisesta rakennelmasta on saatana arvoteoria esille ja sanotaan, että se on virheinen. Täällä Suomessakin tätä keskustelua on ollut ilmi, tai professori Vesa Kauniainen, niin ja itse asiassa sitten vasem, on jotakin vasemmistovaikuttajia, jotka sanoo, että tämä ei pidä no, mä näitä kahta teemaa hieman kommentoin tässä lyhyesti. Mutta jos puhutaan noista profetioista, niin tietysti kysymys profetioista on aika lailla sellainen tulkintakysymys, että, että, että esittikö Marx todella profetioita? Ja jos sen esitti, niin onko näistä aina tulkittu miten maksun ymmärtänyt itse tai miten ne pitäisi nykyään ymmärtää. Tämä on myös niin, että Marxin tilille pannaan sellaisia profetioita tai väitteitä, jotka hänen seuraajansa ovat esittäneet vaikka Karl Kautski, jolla oli sitten enemmän tämmöinen deterministinen ja osittain mekanistinen näkemys maailman, maailman Nyt kaikki voisivat sanoa, että Marxilla nyt oli sitten pääomassa, muissa kirjoituksissa on tällaisia teesejä tai väittämiä, joita voisi kuvata profetioiksi. Mutta on tietysti vähän sitten myös dogmaattista, sanotaan, niin aina irrottaa, irrottaa ne yhteydestä ja sitten varsinkaan olla näkemättä sitä teoreettista rakennelmaa, joka on sitten tausta. Mä itse puhuisin mieluummin Marksin visioista, jos ajatellaan tämän nykyään keskustelua. Ja vaan tähän tauon tiivistänyt muutamia tämmöisiä teesejä, jotka tavallaan näitä Marxin visioita, jotka minusta toistuukin aika monessa kohtaa pääomassa ja osittain muissa kirjoituksissa. Tässä on jotakin sitä, että jotka on osittain pääomasta, osittain manifestista ja esimerkiksi tämä ensimmäinen kohta, jossa Marx korostaa tätä

Tämä seuraava lause, että tämä sisäisenä viettinä ja aikuisena pyrkimyksenä on työn Tämä on varmaan meille maailmassa hyvin ajankohtainen tai selvästi näkyvä visio, mutta edellä nyt me tämmöisen tietoteknisen kumouksen keskellä, joka, joka tietysti sitten on hyvin tiedetään, että tuotantovoima on monilla maailmanmarkkinoiden muodostuminen, sitä voidaan tehdä viivan globalisaation. No, Mutta vähän sitä niin sanotusta puristumisteoriasta, jo puhuttiin että sanaa pol- ja polarisaatiosta, joka ei nyt tarkoita sitä, että kaikki on tapahtunut ylipäätään absoluuttista köyhyydestä, vaan että tämmöinen kahden kohti on tavallaan rakennelma yhteiskunnassa jos, jos sille ei ole vastavoimaa luotaisiin näitä havaintovälineitä lisää, niin muun muassa tässä Wall Street Journal, tässä, tämä viime kuussa joo, tässä, täällä mainittiin Bangladessa, täällä on ihan mielenkiintoista tietoa, että siellä on Bangladesin tekstiiliteollisuuden tilanteesta huolestuttavaa. Tuhoisan tulipalon jälkeen, niin nyt on listattu, joka sitten ne tehtaan, siellä on 1500 tekstiilitehdasta joissa on kaksi miljoonaa työntekijää, liikevaihto tällä mukaan on 20, 20 miljardia dollaria vuodessa. Mutta ei ole aivan yhden työntekijän tarkkuudella tilastoitu nyt. Ja tässä tätä voisi täydentää sellaisella tiedolla, että jos päivä tässä oli uutisissa, että siellä tekstiin työntekijän kuukausipalkka on 28 euroa. Niitä voisi laskea kuinka monta prosenttia he saavat tästä 20 miljoonaa liikevaihtoa. Ehkä 10 prosenttia täytyy seurata. Mutta täällä on lisätietoa. Tämä on nimittäin käsittävä edelliseen. Täällä on aivan äskeinen juttu siitä, että siellä, kun siellä on ruvettu työoloja paulomaan, niin, niin tuota, siinä on aukkoja siinä valvonnassa, ja sitten näitä raportteja väärä, työajoista väärintä. Tässä on kello otsikko, että siellä tehdään sadan tunnin työntekijöitä. Ja että tässä on jotain kokioita väärinnistä raportteja. Tämä on myös nykymaailmassa tätä polarisaatiota, joka siinä mielessä kohdistuu koskettaa meitäkin aika läheisesti, että meillä kaikilla, tai hyvin monella luultavasti meillä on vaatteita täällä, jotka on tuotettu Bangladesissa, vaikka me ei sitä tiedä, ja vaikka Bangladesissa toimii ja, ja kun tiedetään, että se toimii myös suomalaisessa yhtiössä, ainakin siis Stockman antaa tässä yhtenä sellaisena yhtiönä, jolla on lihankintaa vielä näiden suurten kansainvälisten muiden ketjujen rinnalla. Oikeastaan mä en ole mitään mitään hyötyajattelua, että voisi myös kulkea markkinoistumisessa, kaupallistumiseksi, brändiajattelun viemiseksi joka yhteyteen traditionaalisten elämänmuotojen häviäminen kriisiperheet. Sinänsä kun ajatellaan näitä visioita, niin minusta tuntuu oli hyvin tähän päivään sopivinta ja vaikka tietysti maailma on muuttunut 1800-luvun jälkeen. Ja, mutta ehkä, ehkä vitsi on myös siinä, että ne ei ole mitään irrallisia teesejä markkinoita, vaan ehkä, ehkä riittävästi on lukemalla me voidaan sitten ymmärtää sen. Saatko se sen verran isommaksi, että nä, näkee noin tota, noi lainaukset sinisellä? No mä, mä luulen, että se on vähän vaikea näin. Okay. Painaa escapea, sitten häviää toi. Just. Ja tässä paljon aikaa mä hyppään tähän arvoteoriakysymykseen, joka joka sitten on, aina tulee, tulee olevan usein tuntuvan sanottu suurin kompastuskivi niin kuin Markku markkinoiden muiden koulutuksien välillä. Ja, ja selvästi huomaa, että siihen keskusteluun liittyy paljon väärinkäsityksiä. Esimerkiksi joskus se nähdään, että Marx työarvoteoria sellaisena Marxin esitti jonkinlaisena moraalisena oppina, jossa halutaan korostaa työn merkitystä tai tai että se olisi jopa niin kuin ohje siitä, että miten tavaroita pitäisi hinnoitella. Tai sitten se kentällä kehitetään muuten liian kirjaimellisesti, että hinnat suoraan perustuisivat työmäärin ja työmäärin, joka tietoisesti mitattaisiin tavaroiden hinnoitella. No jos nämä puhtaasti väärinkäsityksiä, jos lähdetään lukemaisia ja ottaa huomioon esimerkiksi sen, että kun erotti hinnan ja arvon käsitteet toisistaan arvo on enemmän tämmöinen teoreettinen käsite, ei puhtaasti empiirinen käsite, niin kuin toisin niin kuin klassisessa pitääkään viikinteoreessa, jossa tavallaan se arvo nuoremmin niin yhdistettiin empiiriseen, empiirisen maailman käsitteisiin. Ja Marx sanoi, että arvon muodon käsite, että hän hyvin kielteisesti näihin työrahan teoriin, joita ne Jos mä ajattelen tätä sitten, niin nämä väärinkäsitykset liittyvät osittain siihen, että ei ymmärrä tätä Marxin metodia, miten hän eteen sitten niin abstraktiivista määrityksestä konkreettisesti määrityksestä. Pääoman ensimmäisessä toisessa osassa hän sekoittaisi tavaroiden hinnat vastaavat niiden arvoa. Se on eräänlainen teoreettinen oletus siinä. Ja on näitä työmääriä, niiden tuottamisen välttämättömiä työmääriä. Voi sanoa, että kyse on teoreettisesta mallista, jonka avulla voidaan selittää kapitalismin keskeisten kategorioiden, kuten hinnan, palkan ja voiton. Keskinäiset suhteet ja voiton syntyminen kapitalistisessa taloudessa. Ja sitten Marx etenee tästä konkreettisempiin konkreettisempi käsitteisiin, niin hän kehittää tuotantohinnan käsitteen. Se syntyy voiton suureluvun tasoittuessa ja, ja näin ja Marxin omassakin teoriassa nämä hinnat poikkeavat työarvoista. Ja näin sitten siis työarvoteoria on ensisijaisesti teoreettinen väline kapitalismin talouden ymmärtämiseen. toisaalta voisi sanoa näin niin kuin jälkeenpäin kyse on myös siitä, että kapitalistisessa taloudessa muodostuvia taloudellisia suhteita mitata, voidaan mitata työn avulla. Jolloin työ on tällaisena homogeenisena mittarina, substanssina, eli mittari, väline, jolla, jolla taloudessa muotoutuvia suhteita mitata ja arvioida. Ja, ja kyllä tätä kautta kumpaa tullaan, voidaan tulla nyt vielä tämmöistä empiiristä tarkastelua. Nyt ehkä aika loppuun, niin mä tämmöisenä loppuhuomautuksena, tai ehkä vielä tästä, kun täällä mainittiin se rahva ja tämän arvoteoreettinen keskustelu, niin johon Sixten Korvan viittasi, niin, niin tämä on otettava huomioon, että tämä rahva ja tiedossa rahva, jonka tämä niin sanottu teorian isä. Se oli joka tapauksessa jyrkästi, hän jyrkästi vastusti tätä valitsevaa subjektiivista arvoteoriaa, niin sanottua marginaalista teoriaa, jota minun aikana opetettiin yliopistossa luonnollisesti ja autotunnistissa niin edelleen opetetaan. Että hänellä oli tässä suhteessa kuitenkin valitsevasti talousteoriasta täysin toisella. Hän keitti tämmöisen matemaattisen mallin, jonka voidaan sitten käsittää niin eräänlaiseksi rinnakkaiseksi malliksi Martin teorian tai jonkun teorian muunnelma. Sitä, sitä on nyt kulunut yli 50 vuotta ja valtava keskustelu on, on siis ollut tässä tämän luutvikardolaisen teorian ja markkalaisen teorian suhteista ja kaiken mikä tässä on siihen mennessä. Mutta ehkä lopuksi tämmöinen vielä ironinen huomautus, että että vaikka siis porallisuus talouskielessä tietysti nähdään, että työ ja pääoma on tietyllä tavalla sopusoinnissa keskenään äh, rinnakkaisia harmonisia voimia, jotka yhdessä tuottavat sen taloudellisen tuloksen. Niin sitten tämmöisessä valitettavassa talouspoliittisessa keskustelussa työ on kuitenkin kaiken keskiössä. kun tehdään tämmöisiä pitkän ajan talousennusteita, niin yleensä Työn tuottavuus on se keskeinen käsite, jolla arvioidaan talouskasvua ja mahdollisuuksia rahoittaa erilaisia asioita. Ja kuitenkin työn tuottavuus on konkreettista se on vain tämän tavaran määrään tämän työaikaan, tämän työajan käänteessä. Eli, eli se, kuinka ilmaistaan, että tavaran valmistamisessa tarvittava työmäärä, niin se käänteessä on työn tuottavuus. Joten jo tästä, tätä kautta me hypätään aika lähelle tätä työarvoteollista keskustelua, tosin voisi sanoa, että aika vulgaariksi mutta kaikki. Ja nyt esimerkiksi tässä kestävyysvajakeskustelussa ainakin populaarismuodossa on että kaikki liittyy siitä, että me teemme lisää työtä. Meillä on tehtävä lisää työtä, jotta lääkkeet saavat rahoitettua ja Thank you.